Ну так это был. Слушай, не забудь. Моя собирается. Я а тут. 네, 그래갖고, 네. 제가 밀려박혔어요. 그래도 뭐요, 그러면은. 그 답이 아까 나오겠어. 오늘 가서 그럴로. 근데, 이거, 그, 나 말렸어. 오, 이거, 준비가 건너서. 등사봤다 이승부 선을 모두 취한 맨뒤 그안 놓고 senti mamma mia che bello ecco fottami di mosca dai ma io quasi idiota è stato dai fine tra l'altro fai il video cioè, sono io penso Eh, ecco, eh, ecco tutto le perché io ho fatto. Cioè? Io cosa faccio? Intro. descarregar esse pódio. Eu quero zerar. Peraí, eu quero zerar de novo. Eu te... Não, se gasta. It's the dog. The moon got swift. No to fanata Freddy, krokodyl pracowa, posowiotów, patrzymaj. No, ale to tu. Za chwilę nic Laisse-le się Tu przyjmie widać. PlayStation U. c'est Non, PlayStation nie Oh O, Oh. Non, c'est non, No, non, non, non, non, non, no, matin, non. Contrôle la contre. Tu peux le faire en tenue. Position servidor. Si, si, si, si, si, si. Mas eu jogo. Oh. Welcome. Eu vou fugir. Ladies and <laughs> gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Freddy Fazbear. non um, <laughs> Sta cosa ti pazzo. Ancora ti pazzo. Se no cosa ti ho fatto? Allora, lui si è trovato nel deserto, eh, un, un cerotto con due bracci, cerotto, cerotto, e tutte quante, a, a faccia di Angela, mio padre, eh, studiare, infatti lo tatuaggio, e passa di... No, no, non dire... Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Freddy Fazbear. Posso che questo, questo si dopo l'attacco. Teraz. è będzie procesu, si będzie jak... No, siłorów. Ja bym zabieg, co mało doszło, co se... kozakor. Kurde, ten nąbę non tak l'attacco Dobra, mogę nas zrobić. Tak, mam go No dobra. io bawę, io klasa. Jo, jo, jo. Kładają całkiem. Nie, nie, nie, nie. Ej, co wiecie, bo to, ej, bo. 거꾸를 쳐주려면 애기 하지 말고 애기 Que Jurassic. Não, não, questa festa, questa festa, film, não, io posso vedere noi. Ma se così si trova? Mamma mia, so welcome to the start of a brand new... Bana fıtır. Buraya This is where I started. naprawdę... Sprawdź to wzrok. Zbach jour C'est parti to wzrok. Głowy no. Io ho visto questo. Dirò, io posso guardarlo fino. Ti faccio un peso attacco il cuore. Forse per dirlo. Godzilla. Non voglio, è troppo bello. Quello Godzilla è un film. Mm. 怎么？这什么？ dakika. Anacığım. Şerefçi. Öbürtüce. Batıcan. Teşekkür ederim. Bizim Kadir'dir. Menemiz. You're demoted. Stationary guns have ceased operating. An unidentified signal. Image coming in now. That's a yoda would have pulled that. Okay, person. 너무 작아서 그거 자기 안으로 也可以过新年了。 妈的，操！操操操！詹姆斯，你这真操心了。 nic. Ty pędzko, dobrze. Ja co miał było ten numer? Ja co ławek? Was wykrobił. Ja bardzo lubię. No to jest wiatr. どうしたんだうん。 We Maar je pakken doet hem. Oké, vrienden. Ze kijken. Ze kijken lekker al. En we wachten op wat te doen, vrienden zo. Oké, ze was pakken doet. Pakken pakken Pakken Pakken filho da puta! Otwieram w ogóle jest... Nie Boże. Can you hear Zabijam go, Eee, São sobre Álvaros. Álvaros. Coisa, coisa, coisa, coisa. Coisa de Deus. Do mal. Go, advance. Warning. rocco proprio cosa ti penso rocco gifts we gave but more you took she smiled so more in turn is given in a blink the girl dai mi gioco su papi dai io bene

звезды. showcase di Resident Evil, Capcom ha mostrato di nuovo... Sto preoccupato, questo... Cosa? Questo nuovo. 마지막에 마이크로소프트 마스터 노래 노래가 노래 이거 이거 좋고 어 그거 에이 싸는 소설 맞아 어 스파이어서 왜 정말 왜 싸는 뭐 오빠 그거 떨어졌어 album. Che cazzo eh, eh, non così ha paragianato se qualcuno può sapere desarrollo. Нам самое мусор. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Ты когда в камеру. Я живу. Это просто это. Mm-hmm.

Jesus Christ. Kurwa, kurwa, co chłop jest bomb. Co? Muru! это стопка. Это стопка. Ты говоришь, ты говоришь, ты говоришь, ты стропся. Снег. I can't believe Cassandra caused all this mess. <laughs> すごい

Where are you going, little one? No. no, no. Questo mi sei morto? Che sei messo? Io sono pensato a 내가 후회만 생기죠 유튜브 앞에서 가슴이 두닥퉁 쏟다 Thank werewolf presto ma guarda questo ho visto proposito, Minecraft. Lo voglio vedere. Mi sono detto clip e faccio. SDN. Madonna è troppo bello. Che sei giornato Tutto schifo. Vedo che sto mangio. Mm. Oddio, è un chilo. Io subito. Oggi sono vinto! Ti tasto! Mm. Ti passo assurdo! Я с е б е линк. Пацан, тык. Показывай,

Atladım. Zıgıdı zıgıdı. Azul. C'est en bas, c'est そうです。えー、エンデソン一泊さん。エンデソン。Боже, сколько Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Это Циро. 你干什么？找大哥。 Yes. and to think of that's what we were doing, we were looking for something like that, using the type tool. No! Yes, everyone. Well, this is a good thing. The bucket is so Well, this is it. Good to be sure. What's the darling? You're Pesquisador ver. Salgaço! É muito bom! Graça está hein? Hum, hum. Ah! esse é Ah! Nossa, vídeo. Пропал сразу. шансы не крутят. Ты много пропався. Манда, манда, манда. Манда, манда, манда. Манда, манда, манда. Манда, манда, манда. 詹姆斯。 是不是？ senso. Eh, bueno, la estoy, ahora estoy sentido sobre la Eh, lo so, lo so. Ah! Ah! Attento perché ci macchia, come fatta in se la appoggi eh, mm. la calzina, se lo va a se la ti odio. Eh, vogliacqua dentro però. Eh. Faccio. E poi la Eh, va bene. No, allora prima la clonita di antibiotico, cioè io ci metterei prima eh, disinfettante e poi se mai domani ti può metterci un risatore e aprirlo l'uovo.

Eh, eh, eh, vai, muoio, va. Ecco, vedi i cangarini non si mette mai quando devo aprire tutto. Non si mette... Eh, eh. Ecco, eh, eh. Vabbè, eh. Mi cosa si mette, no? Ga. Sì. Ga. Ga. 是不的？啊，它现在变小了。 Amazes. Norge yok biz Amazes. Bakın bak. Ne oldu yani? Efendim. Kijk wat er. Velocito. Amazes. Oh ja, deze is a video gastronomie. Ik heb het al finalmente uscito l'upgrade di Marvel. Elvis and Kamala if they tell you to rank Brasil, Uruguai. We should go find Steve. He wanted to talk to you. Lead the way. Oh. zero perché dovresti fatto ho senza volta senzonamento poi 어디 그린 것 같아 진짜 이거 뭐라 이게 cavolo hai fatto? Le due. Probabilmente mi stavo dando solo uno. D'accordo. Allora. Allora ne avevo due. Ok, dire, ma sei pazzo. Ti stavo al bombo. Casamayo, Casamayo. Um, fuck! Um. That's the bad dude. dude. Nobody

questo è ottimo Stormi. salve a tutti oggi vediamo come completare l'atto 2 di hello neighbor allora appena alzati andiamo ad aprire la porta adesso mi sa mi sono rotto cazzo e questo è il mio rockabye Minuti și se Am de lupi perfect. Sì. Bravo, Pietro. Ah, dai, si cose. Non li faccio perché non... Eh, vieni, vieni, vieni, vieni, dimmi dai! Si vola! Scusa, scusami, ma questo bambino ha bisogno di una nuova famiglia, lei è... Sì! Ciao a gambi e bentornati su Hello Neighbor! Hello! Sono tornato nella casa del vecchio Genoveffo perché mm, io lo so che lui lo sa! E adesso dobbiamo entrare e scoprire se contiene qualche segretuccio del vicino. Hello! Salve! no, oh, oh, un colpo eppure mi butta fuori, cioè dopo avermi ucciso mi vuole pure seppellire con un metro di terra. Tu sei un vecchio pimpante. Allora lo sapete che lui contiene un tesoro nascosto e abbiamo bisogno proprio di lui. È il suo, ma presto sarà il mio e abbiamo bisogno di due pezzi di mappa. E c'è sicuramente un punto dove noi dobbiamo scavare. Credo che sia questo... Maledetto! Dov'è? Guardalo, guardalo, guardalo. Eh, eh, eh, adesso vengo qua proprio, proprio in questa stanza! Proprio in questa stanza! Hardcore parkour, prendimi qua vecchietto, eh! Smemorato, tanto qua tutti hanno un Alzheimer potente, demente, adelante, pimpante, io sono Spider-Man! Uh, ho notato una cosa! Il suo cuscino! Ha una chiave! It has a key, my friend! Land! Abbiamo la chiave! Quella che ci... Aspettate, aspettate! Ma sei una melma! Vi giuro, giocare con sto stupido mi rompe... Pro... Eccolo là, l'ingranaggio! Sì! Fammelo mettere! Fammelo mettere, fammelo mettere! Sì! abbiamo visto nei vecchi giochi è tutta morta in dei brutti incidenti tipo che sua moglie e sua figlia sono morte e il suo unico figlio Aaron è rimasto il signor Peterson che, a cui importa soltanto della sua famiglia è diventato paranoico e quindi ha chiuso il figlio perché non voleva che nessun altro morisse. Avete capito cosa è successo? Per quello teneva il figlio sempre dentro. Perché è stato il bambino, in, in, come abbiamo visto nei giochi precedenti, purtroppo giocando a provocare degli incidenti, anche lui. Alla fine abbiamo visto che comunque gli è caduto un corvo in testa quando tentavamo... Mi ha chiuso come la Granny! Mi ha chiuso come la granny, Fausto! No, ha chiuso tutte le porte, ok, devo, devo risolvere il puzzle. La chiave l'ha messa nel camino. E ovviamente un'altra trappola, le posso però aprire. Zippe zappe. Ah, mi serve una chiave. Ah, mi vede se gliela prendo da qui. Ok! Ma come ti ho fregato la... encontrá-lo! Ele te encontrou? Posso trilhar os Strotzon? Está ah, bom, poderia industria.